Привет, мои дорогие и любимые! Hello, my dear and lovely! Я очень благодарна за комментарии, которые вы писали под этим видео. Их очень много, и очень <laughs> много людей, которым оно понравилось. Мне очень приятно. Thank you for comments on this movie. Uh, I see this movie, many people liked <laughs> и хочу рассказать небольшую историю о воде. Это тот небольшой секрет, который хранит вода. I told little story about water, little secret, water save. Вода — это жизнь, вода — это тот источник энергии, тот источник жизненной энергии, который впитывает в себя всю информацию. Water is life. Water can transfer all informations in the world. Вода может очистить тебя изнутри, убрать весь негатив, который накопился за весь день или даже за всю жизнь. Water can clean you inside, can clean you all negative. Вода может корректировать твое тело, заботиться о твоем здоровье. Water can correct your body and take care of your health. Для начала начните с чего-то малого, несложного. For first, begin do something simple. Например, каждое утро, выпивая стакан воды, вы заряжаете воду, проговаривая к ней что-то самое-самое хорошее, то, что вы хотите для себя. Здоровый организм, прекрасное тело, успешный день и все-все, что захотите для себя позитивного. Every morning, for example, when you drink uh, some glass water, you can told something positive for you. What you want, something love, something uh, perfect body. Maybe you want uh, a very nice day. Uh, what you want, it's uh, free your mind, your dreams. You can told that for water and water saves information and after you drink this this your positive information вода впитывает всю информацию которую вы говорите или говорят другие люди water say all informations what you told or all informations what told people ни для кого не секрет, что человек состоит из воды, но именно в этом и секрет что информация, которая говорит о себе человек, впитывается водой. Поэтому нужно говорить о себе прекрасные и позитивные слова. It's not a secret, everybody composite a water. But secret is water save informations. And remember what you told. What you told about your life, about your health, about everything. Need told about yourself. Always lovely and positive words. And you see, your life be wonderful. I wish you happy and love, love, love, love.